ठीक है जी मैंने तो बोले कोई दिक्कत ही नहीं कोई दिक्कत नहीं हुई अब देखने के बाद तो सबको ही नजर आते हैं easy. No, really. nice. Mm. Nice. Nice उस तरफ गर्दन पीछे सीधा हाँ तो कड़क होगी बहुत अच्छे से होगी mm. हाँ जाइए